Mein erstes Lied. Mein erstes Auto. Mein erstes Schuljahr. Mein erster Computer. Mein erster Rock. Meine erste Liebe. Die guten Freunde. Mein erstes Lied. Mein erstes Auto. Mein erstes Schuljahr. Mein erster Computer. Mein erster Rock. Meine erste Liebe. Die guten Freunde. Mein erstes Lied. Mein erstes Auto. Mein erstes Schuljahr. Mein erster Computer. Mein erster Rock. Meine erste Liebe. Die guten Freunde.